berjumpa dengan saya di tutorial cara flash sub 305 di sini saya akan jelaskan cara tes poinnya sub 305 langsung saja kita buka nah, ini berhubung sudah saya copot bautnya kita buka kita cabut baterainya kita cabut kita cabut lalu titik dashboardnya di sini ini ini yang 9006 ini 9008 ini kalau ada yang punya file jadi bisa pakai yang di sini langsung coba kita tes point caranya kita colokin USB Oke. kita colok coba kita tes yang di sadiknya dulu tes driver port kedetek apa tidak di PC tuh ada bunyi di PC berarti tandanya kedetek coba langsung kita tes yang di 9006 nggak perlu ditekan dengan kencang ini pelan saja takutnya antar jebol ini kalau layar blank blank putih tandanya pot belum kedetek so coba kita tes lagi tidak apa-apa ini bahkan belum bisa disebut latihan keras itu lampunya nyala titik masih detek langsung kita tes lagi perlu kesabaran untuk dapat 9006 ini saya coba pakai trik juga susah belum dapat ini belum dapat juga layar blank kita cabut USB coba kita colokin baterai kita cabut tak kita cabut kita cabut baterai lagi kita colok USB kita tes lagi masih layar blank coba kita tes sediknya buat mancing buat 9006 ini coba langsung tunggu lampunya sampai padam lagi belum dapat coba kita 9008 tesnya lama drivernya kedetek ya, detik kita cabut USB dulu kita colok lagi tes 9008 port 9008 kedetek ada bunyi di PC kita cabut lagi coba tes 9006 nya yang kita butuhkan cabut juga kita cabut USB kita colok lagi coba ini buat mancing langsung

906 Tot saya sudah ketik 9006 kuning ini kita update next plus sudah tinggal kita ini eksekusi udah itu saja sekian dari saya dan terima kasih